امبارح يوم الجمعة 10 آه، فبراير آه، حصل هجوم آه، عليا من قبل بلطجية من مؤيدي المجلس العسكري الهجوم ده كان هجوم عنيف بالضرب وبالسب وبالسحل في الشارع وبعدين فيما يبدو وكانه حاجه مخططه يعني جت عربيه آه، جيش وتم سحبي من المجموعه اللي كانت بتضربني دي هيرتس واختي على عربيه للقاعده آه، البحريه في راس التين آه، هناك الاجراءات معايا كانت طبيعيه جدا ما كانش فيه عنف تجاهي داخل المكان بس واضح انه يعني العنف كان للبلطجيه والخداع والكذب آه، ليه اللي حصل جوه القاعده البحريه من قبل من قبل المخابرات الحربيه. آه، فبعد استجوابي عدد من المرات تم تسجيل لقاء معايا آه، حوالين الاحداث آه، اتقال لي في الاول ده آه، تسجيل من اجل التوثيق عندهم يعني توثيق الحاله يعني آه، عندهم انا لقيت دي فرصه كويسه ممكن اكون كنت غلطان في ده بس انا لقيت ساعتها ان دي فرصه كويسه لاستخدام المنبر ده قدام الناس كلها اللي كانت موجوده في ناس كتير جدا موجوده في المكان اللي كان بيتم التصوير فيه لتوضيح مواقفنا او او اعاده طرح مواقفنا من المجلس العسكري ومن القضايا المثاره ومن البلطجيه اللي في الشارع ومن العلاقه ما بين البلطجيه اللي في الشارع والمجلس آه، العسكري. طبعا انا اتكلمت كتير سالت اسئله كتير في الوقت ده واتكلمت كتير آه، جدا وتم آه، اخراج الكلام اللي انا قلته من سياقه بما يبدو انه عمليه مونتاج بارعه جدا آه، بحيث انه يطلع انه كاني انا مؤيد للمجلس العسكري او بشكر المجلس العسكري او بشكر عضو المجلس العسكري اللي كان احد الناس اللي اتكلمت معايا آه، داخل القاعده آه، واني كاني بشكر القوات المسلحه والى اخره. انا الـ الـ الـ الكلام كان غير كده على الاطلاق يعني فيما فيما يتعلق باللقاء مع الفريق مهاب اللي اتقال في التسجيل اللي هم آه، آه، اصدروه انه انا آه، بشكر يعني لقائي مع الفريق المهاب وانا شايف ان ده حاجه مفيده جدا. السياق كان اوسع من كده بكتير جدا، كلام كمل على انه انا شايف انه مفيد لانه بيكشف دور وطبيعه المجلس العسكري وبيكشف مدى التواطؤ الموجود ما بين البلطجيه اللي خارج المقر البحريه و آه، الجنرالات اللي جوه المقر المهم هم خدوا الجزء الاولاني اللي هو انا شايف ان اللقاء ده مفيد وفصلوا كل الباقي فيبدو انه كاني انا سعيد جدا بلقاء الراجل ده اللي هو في النهايه عدوي وعدو الشعب المصري هو وبقيه المجلس آه، العسكري وناس من اللي احنا الاشرافيين سويين وانا سامح نجيب قلت ده عديد من المرات وقلنا ده عديد من المرات وهنظل نقول ده احنا عايزين نحاكر الناس دي عايزين نطيح بيهم من الحكم ونحاكمهم آه، محاكمه شعبيه ثوريه آه، عشان يدفعوا ثمن آه، دم الشهداء بتوع السنه آه، اللي فاتت والجرائم الاخرى الكتير اللي ارتكبها المجلس آه، العسكري. فيما يخص الجمله برضو المقتطعه حوالين شكري لجنود وظباط اخرجوني من ايد البلطجيه انا فعلا كنت ده, ده كان قصدي فعلا اني بشكر الجنود والظباط الصغار اللي جم انقذوني آه، من البلطجيه وكنت عايز اميز في النقطه دي ما بين الجنود والظباط وما بين القيادات الكبرى اللي بتخون الشعب المصري واللي بتحاول آه، توقد الثوره آه، المصريه. مهم جدا ان احنا نفهم في السياق دهوت انه المخابرات والمخابرات الحربيه والاجهزه الامنيه بتاعه الجيش اجهزه متطوره عدو آه، آه، بيعرف يشتغل بالاساليب دي آه، كويس جدا عدو مدرب على الكذب والتضليل والخداع وانه هيستخدم الاساليب دي كتير جدا معانا الفتره اللي جايه هتبقى مليئه بمحاولات تشويه سمعه الثوار بكل الوسائل آه، الممكنه هم فشلوا في القمعنه فشلوا في اخماد الثوره فشلوا في وقت آه، وقت الموجه العارمه آه، للتحركات ومش هيقدروا يعني ده هيزقهم انهم يستخدموا اساليب اكثر قذاره واكثر خداعا واكثر كذبا في الفتره آه، آه، القادمه. في نهايه الامر مهم ان احنا نفهم ان لابد ان احنا نحافظ على ثقتنا في بعضنا، ثقتنا في الثوار، ثقتنا في الثوره، ما نخليش قدرات العدو على الخداع لا تقسم ما بيننا ولا آه، تجعلنا نتهز تجاه اللي احنا مؤمنين آه، آه، اللي احنا مؤمنين بيه آه، ولما نبص على السيناريو اللي حصل يوم الجمعه وهو يوم واحد قبل اليوم المزعج للاضراب العام المخطط ليه للاضراب العام اللي هو النهارده يعني لازم نفهم ان ده مخطط ايه احسن وقت ينفع نشوه بيها صوره الثوار والمنظمات الثوريه غير يوم قبل التخطيط لاضراب عام هم خايفين منه آه، اكبر خوف آه، ممكن ان احنا نتخيله آه، لازم الحاجات دي تتحط في سياقها ومش لازم الناس بسهوله تنجرف وراء انها تصدق شائعات واكاذيب اعدائنا